edodoso olumusimba kulubalazaawo n'ebibala ebirala n'ebintu ebirala byetusobola okulya ate nabyo bigulika e, e, tewano mu uganda teweetaaga esapooti ya maama nabbanja okulya ku kibala nedda teweyinza kugamba nti akati nze naali agadde okulya ku muyembe naali agadde okulya kawotameroni naagadde okulya kananansi naye ninda gavumenti enziruukirire empe ku sente maama nabbanja mpe ku sente wabeerewa mpa ku sente onalebogoni mpereza ku sente ndye ku nanansi aa nedda mu uganda tweyinza kuga nti njaga kulya ku nanansi naye sirina sente nga zirya nanansi ekisoboka kuba ne bwutambula obutambuzi uh, osobola nogisaba noga nti enanansi bagimpa enjirye ne bagikuwa osangayo n'abazi uh, tunda nga batunda bibajjo noga nti akakati nze basaliyo akabajjo uh, ak'olukumi nkalye eh, watermelo ne baga nti ya mutwalo naye osobola okugirya ne ku lukumi bakwajulirako akafi ak'olukumi enoolyako eh, tusobola tuyinza kugamba nti ah, nze bwe njagala okulya ku kibala wano oba njagala okulya ku green zero oba bwe njagala okulya ku eh, ekintu kyonna ne mu uganda ekitali eh, kya bbeeyi nti kiyinza okukulema nedda atuliza olunaku lwa friday <clears throat> era ng'olunaku olwali tubeera n'okukola obutabala ebirundi ah, gwe tusuubira okwategeera kutuuka ataka mu studio esaawa yonna ah, ezimu ku nsonga zitwagala okubaganyako ebirowoozo twavaano nga tusiibudde wiiki ewedde nga tusuubiza abantu nti tugenda kwogera ku <clears throat> agenda tuwa uh, eh, bwino n'okutubulira ku ekyebaita eh, kabaka yekka uh, of course enkola ya kabaka yekka bwe yakolanga um, netugiyigamuki um, emulisa etya mubiri wo olunaku olwaleero byetulaba emulisa etya mubiri wo olunaku olwaleero nga bwe tubiraba bitambula ajagana kulya ku ndowooza ye <clears throat> ku kigambo kyebaita ekyaba ekyabamemba parliament of course bebokka ah, bamemba parliament bano betulaba abatu abasindikiddwa ah, kwalimanda e mu komera e, lya gavumenti nga okunoonyereza bagenda mumaaso okunoonyereza bagenda mumaaso okwetemu eryakolebwa ku bantu ab'omu ah, kibuga oba abomu eh, kibuga masaka of course ne district aziranyewo ajja ah, bayita greater masaka oba masaka eyaffe eh, nansangwa eyalim eh, ezo zonna ka district zagenda zitukutukako twagala okutegeera okumanya ebirowoozo bigamba bitya um, ye tamala emirundi ayogera ah, ki eragamba ki ku nsonga eya alpha konde alpha konde owe ajin kona kwe na ye ya wiche no ndozi na kusome zari tanu na kusome zari tanu so bagera kwa za wiche namba na vo nga alfa konde amamudua kukulembeze kumamudua e, chigambo cha samu daka samu daka alimisa foreign affairs mkambele dr. apolo bito no bote e, eh, ya uganda people's congress e, chigambo cho kumamula ni ya cho gira ko mm, ila e, dobozi tulio geza nyo programe feo mugundu na ganti ya ah, mm, tuwa mamula kukawaka e, eh, nituwa mamula eh, kukulembeze so e, kati ni mm, alfa konde konde naye yamamuddwa yama ku bukulembeze bwabadde amazeeko emyaka kumi alpha konde yajja mu bukulembeze buno uh, mu um, mu mu 2010 yaija mbukulembeze mu 2010 nakulembera emyaka gyetaano nakulembera emyaka emirala etaano uh, kati uh, bakute musemateeka wano nebaginanulamuko okujjawo kyebayita ebisanja alpha konde um, yali ku opposition ebbanga lyonna nalwanagana nalwanagana nalwanagana e, eh, okutuusa okulaba nga jja mbukulembeze e, eh, nina abantu nalega kati ah, amuwai naba opposition nabo uh, bwe batuuka mu kintu kubanga jjukira nti bwomala oku obeera opposition nga tuli mbukulembeze bwomala okutuuka mu bukulembeze kati betukyaliwa opposition opposition nga bwolengera abali ne member parliament for example obera opposition e eh, eh, kuli ne ate bobalo mujjawo ne kati yoli abaze mu opposition gwe eh, gwe gwe obera opposition ku government kubanga gwe twa twa foka president ne ate gwe bomalo kuwangula ono incumbent kakati tegeza nti gwe bovu de opposition yate kakati nawe ngo tudem tevola banti ne bwe parliament teri yo muntu yenna ayagala kugenda mu parliament ate bwatuka mu parliament aga nti aga ah, kati kati ndi waddembe okukirekera kutamala emirundi nakyo akikwatemu buli muntu yeno mulabanga uh, kanya kulemerawo okukola buli kyona ekikisoboka uh, kwati lyagala kubaawo so alpha konde abantu bayinza okukozesa nti abadde yewaŋamiza mukulembeze okumala ebbanga alpha konde omukulembeze yabujjamu uh, mu 2010 so abaddemu emyaka kumi gyokka ate ng'ali mu opposition ni n'alwanira omwo okamala oh, omazi naye bwe yakituddeemuko kumi nawumirwa ah, naga nti katemerawo eh, nayimusa kopolo nayimusa kopolo we eh, mamadi domboye <laughs> ah, domboye ah, nebuzizebw eh. ati yayode myole nakasketale ndi nomukukuravu wa yowana nemmore nabatovu nsensi okurabaitisbiga hmm. omwewesegenda ekyuka eresponding ku bintu ezwali mu revolution zezezatu zeten abafalansa bebaliza enkola yaabwe 2011abafalansa eh, eh. eh, baliza enkola nga baleza kanso abantu nebawamba gavumenti the french mm. era bafalansa bona bategeera kubanga nga bo balwanira nabagamba nti the independence of south africa changed many things an african country became a powerful producer of weapons what used to be a french hunting ground kyo abafalansa babasa nnyo emmali abafalansa babasa nnyo agati byakyenjingaagati era biibamu hmm. e hmm. kati abafalansa bekyebalina nabagaa nti mutunuulire echad prezidenti wa bufalansa yajja aty abeera omukolo nga basse ngaoli bamuzi ekitegeteza french weyali empolovete ejja nabeerao ku mukolo mukuziika ate ngaolo bamutakakamulodi enaku ngazi ezo kakatthe french tebakyagala kurisiki nga baserikale baabe they are suffering the casualties for the first time so therefore once they detect tewaliwo ekiyinza okubaleta mu intervention hmm. bakuwaayo this is the new strategy of the french tebagala kujja kweyiwaawokuba bafolerere genoise kikumi mu ataano ate abafalansa batendekera mwanga gabwe amaje bafolerere genoise kikumi mu ataano nga abafirika babatya kati abafalansa bafudde nnyo waliwo libalaga emirambo enkumi esatu abazungu tebagala kufa tudaifa uh, nga bafa kuba french colonial system eno gibala they regarded these colonies as overseas territories hmm. basengo batula mu parliament ya france kakati things are eh, changing in england hmm. nti abazungu tebagala kufiira bwerere what do we gain here ugundi colonial influence eyo yokka gwoteekawo uganda airlines fulaga carrier naye nga siya bisinesi nkya negwa abantu kati bali ku money for value kati be french amawanga gabafalansa gonna gebafuga gajja gendanga bwe gati kakati african union yeka nti mubateekako sanctions nedda abamagi bagenda okujja okuwamba gavumenti bamala kubeera nti ensi egenda kuzina bamala kiraba yes badumbe bakirabye amini gatuula somali yanikakubaminika mukiwo then kiwonuka nabawandikira ebaluwa nemuseveni yenyini nabagamba etanzania nti ono eri gavumenti ono jadafuga erya ne popular era nze mukada zikyobe yaŋŋamba nti for the first time i saw soldiers mounting tanks military tanks nga bajazi bazina n'abantu nga bawambe butamanyife mubaganda tulina omujjo nti omujjo ayijula enju omujjo kyava mu luziba eh. sikyabaganda omujjo ayijula enju tukirini anti abaganda si tribe abaganda is a nationality <laughs> we speak the same language but different accents we have different features ogambye ekifuba ngaekyomusesi olimu kalinga ak'omunnabuddu oli mukunja tebakunja miti so we can describe ourselves same language different cultures and different accents when a mukochi talks i cannot understand munyulo hmm. ensande fetujitandikia mulirwa kigambo kya lukochi kasi timwekyadaputinga bamulirwa eh. tibalina eh. so abajwa eh, kakati omwijjwa ewaka yakola ebintu yaka kubanga emiteeko gyawakati gimukwatako abaana n'abazzukulu yetali musiwasi omujjwa tatawere bwakyokona mwanyoko era osigala oliko jawe kakati omujjwa purobulemu ye ti omujjwa weyageranga omukazi weyageranga nga okaddiye ate bakimbao tebakiwo nnyo abaalubalala kati ngaalannama ngaomujjwa amubuuka omujjwa bwabuuka mukazi oto omuddira mubagobabagobe mugende n'amawano gamu kati amajekye gakola kasigati gavumenti ya mikaili gorbachev mm. omusajja yeris borisin mm. the communist chairperson in moscow mm. yabakuba ne bagwa ku ttaka negundi babamwegekibasuuza 2015 negundi bamwe amala kulaba ngonafuye amajere gayingira waza anabita kuki gakola muyijibuti so bino ebya au gavumenti uh, banange tubabo ate otya hmm. a successful revolution is illegal baleta uh, president bwe yamala okuba gavumenti enoabalamuzi sebamulaiza tegasobola kuwamba gavumenti bantu gye baagala bagibasuuza gate bagimusuuza mu ivory coastcelebrated general abantu bali ku street kati eh. n'abaserikale bakubaongo emalawi bazina nabo ne ne jini wali nabo i mm. omu amaje mujua abita so, ya semba yo konda kiriza ya nule e ate ekibiicho omuntu mm. akulinanye kati yabadde amusibe empale yabadde alaba nti ono byakola wadde gundi yagamba atya wadde sali eseneko mm. omwenyabonya nnyo okaddiye ebintu byonna nze mbikola kati nalimirako yali preminista we namuvuganya even where kasgundi mm. were devoted bamukuba amayinja because had swaggered what they atandika okuvuganya sengo in 1971 yali dedi mm. yes niwejaudi yofu nekwe kujja ekitegeeza to check military interventions uh, kakati african sanctions kole chinga ku france france ekiriza what they do nabo bagezi bateka kutekukama tukyuse constitution constitution ekoze eki abangereza court of their constitution is not written they all have political upheavals in written fendo tukira nyo kucha constitution buli yes, ya kipwa pula tuaga anti fitu bia eh, gara nyo ya baga anti constitution wane waga tujijo a constitution is a eh, constitution is like a marriage ring it cannot prevent a woman or a man to commit adultery nabu uwe jamba de kunga eh, a constitution is like a will amalami baga kwe kalifa yone liogera kakati tuina constitutional square elinanye cps mm. walabi constitution inge itamu legera ku cps eje yaba sibi beba sibi yeko beyond the constitutional hours mm. is a piece of paper whether it is written in gondi letters whether it takes a hundred years Kale to write constitution ya Uganda ya mali miaka muenda like a pregnancy how many times have I amended it you have a constitutional square you could even have declared your constitutional day mm. ya miaka mwenda ngu mwana mulubuto how many times have you amended this a constitution is not a sacred document it's not a bible it's not a, a quran mm. a constitution is not an anchor a constitution is a working document bumulewe chita kiso kuatamu nga mchiku watamu si chisua cha balongo <laughs> constitution bweraba ekirina ate oba yo yenyini ekubuulira bwe bagikyusa kyobula nasekeredde ono omulamuzi hmm. nze saasoma mateekaeyagambye agoba omusango gwaku technicalities hmm. no by dikire by dismissing a case hmm. against segirinya because of technicalities have you told him and awarded him and made him to have an equivalent of a level omulozaria ino chukora eh, antayina somebody can go to court what did the framers of the constitution want to achieve by stating that you must possess erevu kati kwakosa ate constitution omulamuzi amulemezayo eh, atayina erevu muyinza nokuga nti mulimu eh, amateeka gonna ge mwakola mukyamu mulimu omukyamu Eh, eh, eh. this not a user case novunana session novunana term yalimu abantu abalina yes no ganti what this is a constitutional matter hmm. to be a member of parliament and the minister you must possess a level is equivalent this is the argument you cannot dismiss it on technicalities kyovola babonuna nti bakkiriza okubakozesa ne bafa era nze mbaga nti buli minisita yali badde ayina epolitical e assistant and elegal assistant abaana tebalina mirimu kakata oyinza otya okugamba magezi naga nti magezi ataddewo omusolo ku motoka sul local gavument emotoka za local gavument anti kinkubuli emotoka za local gavument emotoka bwenegenda emasaka bagitakisingireyo ekamawegi kati oyo magezi oba busiru Eh, ye rafael majezi eh. eh. anti waliwo omwana nga bamuyita blight yafuna ff <laughs> mukisu mubigezo yafuna ff nga ye blight erinya tirina makulu kati waliwo ono hmm. minisita omulala oba museveni abajjawa abavubi bebyenyanja naye abavubi bebyenyanja hmm. i analyze that argument abavubi bebyenyanja weyayukani sent petero eyali omuvubi webyenyanja yasigaza ebiki hmm. ebisomozo byeggulu according to catholic gunga <laughs> but when it came when it came to challenging issue ku b'ebigenge did jesus consult ab'ebigenge jesus consulted luka luka was a medical doctor tobasemberera bijja kukwata and jesus abiwonya agiriti to a medical doctor luka was a medical doctor because what many people don't understand mm. it by the time jesus came abafarisayo balinawo university yabo era paulo was a senior lecturer in that university kikola nti abafalisaayo bebawandiika bayibuli why bebachallenginga nga jesus without the bafalisaayo abakulembeze kye batya abagezi without the bafalisaayo the document would have been dala every time was responding with challenges of the bafarisai way of getting yes not in office among us bafarisai na wasumisa kwejo yes umkazi saulo eh. eraje ya fukachi Mm. because it was negligible a quote of the bible was written not by fishermonger the, uh, the new testament yes chitundo chinge hey. mm. yes kakati abafubi abenyanja without luka nkyenkugamba ntikakati gono tamanyi bali ababbi bamukozesa omaze okugaba sente muloko gavumenti bazikubyeko you are now punishing the people by raising money ani yagambye ziyiweeyo moroko gavumenti agaba bilioni agaba bilioni nejo niye yayamula ekyo kati okijja kumulamuzi eyabadde mulamu anti nkugamba nti beeta bobakkiriza babakozesenze kyenagaana tebasoma mateeka anti, anti babimanyi democracy bris eh, e, baweereza omusajja ambasada wa somalia ku mulembe gwa siyad bale ebungereza kati bwebaba pulezidenti nga credentials zaabwe boogera bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, oluvanyuma ne president yamurisivire kati ali wa queen kyava abuuza queen nti okuva wano okutuuka mu america ku train kitwala esaawa meka ambasada wa somalia mu britain abuuza queen eh. eh. mu train kitwala budde ki yes hmm. after the way in chad world bank sent their delegation bagenda okulaba nga minist of planning talina lupapula lwa pen meeting bagigala abuka ne minist of planning genius ebintu agenda bikwalira mumutwe agenda bikulaanejja bikwata nga luyimba <laughs> so you end up embarassing your service thats why nti abasajja nga ba bush bush was green bush bamubuuzako nti whois gadafe nti is ananimolo in africa ngatamanyi ee eh. yatoka kwa president wa mekanga yes. mekanga ee musai ina vera ambassador china many of these people but once you become the president of the united states you were given handlers not advisers handlers e kenya wali umusajja dokita naga nti nizo kuwa lwengu temo yi mungalo enaku musambu nga sinabi mm. pa mkoba mu medical association, medical association ya mkoba yes mm. a hmm. person who teaches hygiene nti tewanabye naye bano bakugamba ha kenkuta omutanda mu ngalo ennaku makumi aga fe twali baana batonga batyohygini <laughs> ah, ah, ah. eh. so these people abavubi bebyenyanja kaniwaka with ruka the rukas anti bwemunabakubanga mufiiriddwa baluka osanga minisita wa bungereza nga ayina basisansi bana akola ku mu foreign affairs african desk arabu desk ate nga babeerayo nabo bona minister era kati foreign affairs ya, ya bungereza ndoze ina ba minister 15 yes. ali mu middle east yes. ali mu sumanyani hey. east africa hey. or central africa owa gundi bona ka ba minister yeah, exactly. bali yao bali, bali yao neinga 15 anti anti how do you get the information mm. kati wali mu uganda buli minister ba mu assistant omukole mu district mu constituency sente bazilia true bwebatagenda tulaba ebirango byebasoma minisa wudhava an office kuba gwe toliyo otambula sente baziba balina akamiro mm. so abavubi bebyenyanja batukoledde ebizibu bingi if we don't involve, if we involve, we don't involve the lookers moyi yagenda natta system mm. yalonda chief justice we kenya benard chunga nga, nga amujje kubwa dpp nga alina diploma yali dpp nga alina diploma yes nganatikyunga become chief justice yakolaki kuba ne banno bonna argument ku bench balinda chief justice nabagamba to become chief justice in any country you must have a solomonic judgment twakijja mu solemaani mu uganda omusajja alina solomonic judgment alimu oku katusi katusi katusi yagamba nti bwetwatukola constitution ya uganda twagitekamu valves bbiri twatekamu tam limit nemyaka ensanvu muetaano katisamumala gijamu byombire mbijjamu valves tekyali ekyo ekimufuula suleman eh. teri chief justice ekyo nga bonna bakyogera aa ah, ah, judgment to become a chief justice you must have a Suleimanic judgment David Maraga badeko yeah. na Martha Tana wakuja yeah. Martha Kome yes. Kenya. Yes. David Maraga David Maraga oichi ya kora kukuiwa msango kwa hivyo eh. yeah. ngegoni ato si chivaliko BBI eh, ato chivaliko ya tunulila Kenya hmm. ngeri polarized uhuru wa wangu de nga wachikuiwe kase na wachi na wakari njini nenga kabide ndazisika debuero hmm. na wakasa zamu nabagamba enaku asatu nkaaga impossibility bakole gavumenti of national unity eh, yabakuryetinga econtradiction hmm. to solve epuzzle olwokuba bo baali balina sente nebakaddamu but what has happened wat malaga wantedkati ani yawaaba yawaaba uhuru ali naani these are judges because they also good naye mwabamu be bamuwadde ne sente nti simanyi awummula emyaka kumi netano nafa ne famire ye <laughs> ate nga uhuru yeyalonda malaga nga era rayira yagenda okulopa n'owe malawi yakasazaamu nga zunulidde eggwanga lye yazunulira eggwanga lye kakati egyemasika hmm. emisango gy'aba dp gyokka gye yasala n'abajjayo kyekalakala kabaale egombe ah, mulalani waliwo kalagala kabale kitaga gawera bani omusango gwakitaliko gwamala emyaka etano nga tagusaze kakati nikikola ki nti naba ne dp agenda mu palamenti abantu bagisekerera nti mukimyeyoki upcs had gone an opposite tewaliko bajairomu museveni nafuna gundi tinabana abagenzeeyo tewali kyebajeeyo thats what people don't know ti this one creates this nti nze banneereegamu naye nasanyuse eragende ewaffe kubanga bankuba nze nali yagala ebintu ebi one pulezidenti ategeere nti bankubira bwereere eh, bakitadde mubuwandiike nabafunyaniro yakutaddewo ne looya agende abuulizize oba ddala batta abantu aisise betaaga Ah, ah. bamanya abantu mwebaze bamanya nti banakalema timbamanyi nebakakatimukubetmutekandagondeolkolamzetuzijekobiki ihadendi amwana lugantifero bakitegera after 8 years ate ono weyawadde era nze natembatunulira bwendi ye kyeyakoze museveni musajja mugezi omanye ekibaleetedde obuzibu okubbaŋŋana basonda miliyoni asatu agadoola bagule balooya ne bazibbaŋŋana omu kubakyayina ali wano mu uganda bizinesi yagirimu ayinamu abakozi be babiri ye ne bamubba miliyoni za dola ttaano nti baziwa abamawulire basirike e, eh, ne bazirya kano kintu yepusi ne kalijo enyonyi ne kagenda omaani yakajja milioni za dola kumi kasikuba ku mutwe abasajja bwe balinda milioni zaabasajja eh, bwe balinabasajja abazungu bwe balinda sente emilioni za dola asatu nga ekkumi balibbye nebefuula <laughs> nebaguddeyo nepano tugigobye bwemanyi abadde alinda sente Ah, bari abazungu bari bagalanguzi eh bari enguzi eh na bari enguzi eh era akokaba ganti is not mirundi si sente sente bazi bi abazungu bari balinda sente nibagujeyo ni mu international gundi court of justice nibakutwala kakati kwa first capital affairs ikati ono che yakoze iye yafunyira oyo nadde mulaba eggulu ngaalina tuddeeseko nga n'omwami omukulu gwali naye namugaga kubolere nti omukulu yangaye ndipooti nge munaku bbiri mutwali eripooti gambalaba nti naye without mirundi tetulina gyetulaga ate ayisisa emirundi kumusango guno nga tebaleese sente nazirabye yajjeeko ezize newabaawo endala ezisigalawo nalabye ezasigaddeo apawunt uh, t billion nazirabye omuwalaanti ah, ah, nkubuulira anti nkugamba hmm. is not reconciliation am just helping them not to hand over this evidence and not to testify against them i need compensation ekyo kikkiriziganya eh, hmm. sente ndazirabye nasabye oluoya yatuteko ezize waliwo ezasigadde nange ezisulaezirabika eh, zange kubanganayesadde entono eh, eh, omusajja nga nze mwenyebonye nnyo netaga biliyoni nga tano bakuminaye <laughs> ziri ezasigaddewo zenalabye ziri nga mu biliyoni biri awo satu omanye binayisa yagenda okonsosono square nga basse abasawo emulago basse abantu mu kampala nga pije president olwatuuka radio uganda yali egi erayisa yatuuka ku konsosono square nga omukazi waatamidde mukazi wange mumubye nga ani atamidde mukazi we hmm. nebamugjawo ngaaswaza abantu era ekikazi nga bakiyita gonde ah, ah, kikazi kimiro sikyali kikazi ki <laughs> ekikazi ekyo bakiyitanga mumeere enkata mwe temwakirabako kyabonyabonya kamya agusino kamya eh, yajjanga ebintu mubayindi yamufere mukozi wa ngatto ate muganda aliko n'omuntu omugezi e, bali babiri semakula mulumba ne semakula ow'ekitalo <laughs> semakula mulumba yali bulaza n'abuvaamu n'agenda ebungereza e hmm. kakati ng'agula empapula z'amawulire ne zimuwandiikako waliwo lwe yayogera n'aga ndikolinolizimu ewunyanga toireti kimune hmm. eh, eh. hmm. mpapula zonna nezimuwandiikako kati semakola mulumba bwe yajjanga alwanira independensi ya uganda semakola mulumba yasoma filosofe semakola mulumba yasoma biology semakola mulumba yasoma sayansi anti eh, jolejo ekiwanuka jajjawoono kiryoba kyava abagamba nti ono abalimba naye ngaenkoko bakanyuga ewasemakula eh, eh. mulumba nabaga nti sayansi takolagana na bino ono alimba zei batu wala sema kule jere jere ye ya jawi chiwanuka kakati ono ya kichanga ibintu mwa yindi agustino ee eh, hmm. Ah, ono sema kule wei chitalo ya lete kitesho mbuganda mulichikula buganda atali mulumba ee eh, sema kule wei chitalo ee eh, mm. lwati wei chitalo kakati ya leta kone ichitesha bakazi ba uomu solo ya sema kule wei chitalo ee eh. ulisema kule mulumba hmm. kakazi ono ngali mere nkata ngalige ndaligwa mwani mugonde ngaligwa mu mu mu mugonde yo Agustino mm. ngi aka ayisa itinga abantu ate ibire obufere nga nufu bweko la baka banu mm. yesema ku yagundi tamba letu iza kufanya ndelingi bazenyi obubati nupa eri mbaka bazenyi babu badi mm. omuga abo bafiri tinganda avumono na avumono ni mulowoza ndi ndi alikuwa alikuredivo bali bazenyi obubati abasigirije bani bazanya bubadde kakati kigenda kimugwamu kyatambuliza kamya ku bunkenge ngotoe bwotola ngotoe <laughs> bwotola kamya nakogga nakotola ekya kyatambuliza kamya ku bunkenke nakimenako bwino mbotole botola mbotole anti anti omuti ogw'eddembe gwali wano mu paaka garati hmm, elisha bwajja consen square agamba nti ihave brought imaginant all of those who are having illegal guns in the houses must surrender the guns or the magnant will pull you with that gun eh. abaali batta abantu baali bamaki they need that such a magnant didn't <laughs> abantu bakuba mu ngalo kakati binayisa amali agamba genda kubambaza obwana bwamwe bwonna obuli ku street era kubwambaza olwatunda mbuleera kati agendayo anti e, e, movement ye egitumanga mbuleera ambuleera hmm. politics hmm. kakati binayisa agenda agamba mbotole eh. hmm. mbotole mbotola mbotole mbotola Eh, aa ah, ah, binayiisa hmm. akunga abantu mbotole botola eh. eh, nagamba ngobyamini mu maje abantu batambula botambula <laughs> baga nti agenda gobuyito jo amaje gegali gatta abantu the people walked away because he did not have any solution to the prevailing situation hmm. ogobyamini mu maje amini yagenda edda kakati tulinawo kakati kabaka ikashirira mwogerako today i reserved mm. this one to this book soma kano understanding mafia politics eh tugende ku imprisonment as a tool uh -huh, kasome as a tool to what understanding mm. mafia politics eh. uh, okay wakawandika dika nokankalabe eh, ku christmas eh. kwa 2012 eh, miaka mwende jisi yes kasome 9 years ago eh In many African countries, a stint in, a stint in prison makes political mileage. Criminals uh, take on governments as a future political shield. When they are arrested, as when they are arrested, the public is made to believe that it is a persecution, forgetting that an AIDS victim can contract malaria at the same time. This is how African drug traffickers join politics eh, to cover their footmarks. Those who go into direct politics give financial contributions to political parties, um, with uh, the mighty in government and the security organs. This is why Africa. This is why African passports are disregarded in Europe and red, red passport. Uh, American red, African red passports. Mm. Okay, are disregarded in Europe and America. When I joined journalism in the early 80s, I found these uh, misconceptions that to become a popular journalist, one must provoke a government so that he or she is imprisoned. Uh, that a stint in prison it gives a political mileage. I have proved this wrong. I have never been in prison over a political case, yet I am a very popular figure. No doubt about that. The same mentality is used, in our is used by our politicians, including members of parliament. Many of them gained popularity after committing crimes and ended up in Luzira prison. However, the public does not have the microscope uh, to separate political persecution uh, from uh, crime microscope. The list of Luzira old boys and old girls uh, can be mistaken. Who in you can to, be mistaken to be to be um, eh? can be mistaken to be who is who? Who is who in Uganda's politics? This party explains why the Uganda Young Democrats stage bogus birthday parties for the president. Why don't they organize one for Dr. Kiza Bestio or Dr. Semogere Kawanga? They wrongly believe that this gives them political mileage. They wrongly believe that the publicity they receive is political mileage. Interestingly, the, pro the, protest the protectors of culture, those who feel offended when their leaders are are shown in a bad shape. They don't condemn these bogus birthday parties. Neither the newspapers do it even at the judiciary. Nobody condemns it because it is a strategy uh, to the president, Wenbuchigamba. Everybody, including the judges, should have seen these indisciplined, spoiled groups to come out of prison as possible. A magistrate who releases wrong, who rele- releases wrongly believes uh, that Hells won a gold medal uh, from the Olympics. omulamuzi alowooza hmm. nti bwa maintaininga segirinya mu kooti kuba mp because why, why, does, why does this case come at the same time what makes segirinya is being an mp mm. this is why the judge maintained Segerinya as an MP. Segerinya minus this state of MP becomes an ordinary criminal. Kakati ni nkuga anti abala muzi. Buba buba buba criminal bana bali political. Buba labanga ba wangu de medo. Nti wanga ali mu kamera na ye impersonation. Wavula ata bavunane bijambi abafiridwa abantu. Everybody is struggling to get them out. Why? the perception. Kita tayiba msiba. Why? The perception. A judge becomes a tough, guti nalekana nyo na atu uganira, na yate ncha nipamuta. Kuvanga roza nita inechi ama kezi chakozi. This is the perception. Liye nyanzi minister ba msiba. A minister, ngakasiri, ya kubiyama sasi. Perception mu media. Because this is where I'm telling you. Nti, omuwala nga nabukenya nakola basday party naleta eroten cake naleta eroten pinaples naleta roten everything why does she go to luwero oyam seven fout and win as an mp and goes back and wins devuma kabaka ate baside party tasobola gikolera besigi oba wa DP <clears throat> kakati kitegeeza nti abalamuzi balowooza nti okuvuma omuseveni kimozi omudaali ee eh, abawangudde gold medal batavumwa but if he had not gundi bo aba aba aba aba opposition bakwata koti mm. to when a judge passes a, a sentence in favor of the opposition has won a gold medal is an independent judge tavumwa mm. yes kakati ono omukazi kamasanyu bamukuba akacupa kenkali omusulo mukooti kamasanyu e wali e era yaseka busesi ndowooza mutoolo mukazi mutoolo era yekamasanyu upowe urin inkot omulamuzi mu america yali awulira omusango esimu yamukazi we nevuga namuga nti emyezi mukaaga oba pawundi bitaano kakati n'omukazi naye nazisasula naye namusalira amagezi next session naye nakuba eyiye nevugira mu kooti yagaa nti since i set a president let me also find myself to keep the courts dignity mm. eh, tinaye abo ebijambi abalwanidde mu kooti ne badduka tefasigulu tomusange kayinja olwaleero abagambibwa ebijambiya abatwaliddwa mu kooti bakoleddemu katemba atali musasulire bafulumye ngaabasirikale bwe bakuba waggulu ne bayingira ekibira werize folesi nia masaka kootiali masaka nti babugula bonna kali ka korespondensi ke masaka aka cbs werize folest omwene yali luddawo nga badduka tyaliyoomwine yansongamu olugalo olwaleero omukulu wamukyayo programu gijeko kyemukoze akitegedde nze nsongebwamu olugalo tosonyiwa nze ndi anti nkubuule hmm. eyange dipo yasonga ya mwani kubanga omulangira omulangira chimbugwe eh, eh, omulangira chimbugwe mukwano gwo eyange dipo lineko prince chimbugwe mukwano eh. gwo yambuza nti tamale chigubira na kuba bali babiri yali babiri wali tamala babiri waka ni tamala onaga ni babiri gubira na tamale ntabara bei atashinyega mzembera na tamale gwe ntabalango kanti utabala bene obugulu babuwani gwe ntabala bamwine yantabala bagenda jja ku program zange mm. neche mutusitaka kitende kati ndi nani wano kati mm. chiengkubulia ni gamba mm. nti e, e gundi disira natulidi olupapula lwabo kede gulo olwa government nga all its efforts is intended to discredit ne fairo bajirina ekiri mu fairo yo musango ono omusajja gwe bagamba nti yalumiriza bagundi eh mm. abadde yeyitana ani nabisomye ko mbukizi yes. a government newspaper is taking all the effort to ensure that government was wrong to arrest them in fact police had given them a police bond kakati munsi kasi opposition ngayogera nga ngayegala okulumiriza ba mp anti nkugambye ekyo mpandiisa eki yes nti many people believe nti once you, go, you get a political office you have acquired diplomatic immunity the only person ugandan who has domestic, uh, uh, diplomatic immunity is cardinal wamala because he belongs to the vatican uh, ugandan police cannot arrest wamala without involving the pronuncio mm mm-hmm. -hmm. yes others why do you accept government to accept to arrest this woman nti impersonator nga nemotoka nomusaala afuna milioni abiri buli mwezi era nakali mayiga nti abemengo bebamulagira kakati twakoze operation mayiga fuluma bulange omukazi wetugenda mugireyo mukitiibwa ekyamaanyi kubanga nze nategeera bano oluvudde ewa museveni nebakwata hmm. omukanyanukugambye nti nze mbategeera mbategeera nti mumukwate eh, eh, eh, kutakuba omulenzi ono afulume mukwafulume ebengo naye gakye yali akoze kimu saabasajja kabaka bwe yagenza e germany yaleese abakugu mukutapula etteeka lyettaka saabasajja yatuleetedde abasaveya bagenda okudda mubapima buganda ngaendagaano yolwenda eyaze nabo ate ekirungi hmm. kampuni eyo mayiga yagikolerako ngaakyali muvubuka eye germany so eh. kati byeyogere nga nitubifunyemu agundigunde omuteregga agundegunde agundegunde omuterega eh, agundegunde omuterega bukibanga kyekyo ekyetwajje mm. enkumi kutuleetera kampuni yabajamani ekyaganjula eteeka agundegunde omuterega agundegunde agundegunde omuterega nzani sebo mm. fe batugamba mubyobufuzi neva kolowezisucces mm. bwekibanga kampuni mayiga gyeyakolerangamu egermani gyebaleese n'abasavveya E- eteka lye taka lijja kuba tulifunye mm. ate bakubye mayanja bamuge mayanja naye yakuba abantu mutaka mubuzaava naye nga tabasobola to fight these people you must be clean like me because mu intelligence tukubala nti ni mupropaganda the strongest weapon i have against you is a scandal yeah, I'm, not, i'm scandalous mm. kazi egamba mukataba mukenawandika mm. naye nkugaa nti yo gavumenti ekkiriza abaayo nezizinga yamusiba naye bano bambejja tebakwatibwako tinabukenya akoledde museveni ate nze nogikolera nze nkukuba embooko tegiteekawo museveni zemakiwamaani hmm. yes tewalizewo abaze kumbaga nebamukubayo omwana nebamenya amagulu natambulyamu kagaali kabalemu nodira hmm. ate tubakwata ate ntubata nodira baka ba paramenti nobagamba mbu bagenze masaka babuulirize nawulidde oyo simanyise wamala for us batumanye abantu but this thing has been existing for a long time mm. why didn't you intervene mm. kubanga bagala baintervening bawenye bano if you have evidence why don't you become a, a, why does the parliament enjoin in this case mm. if you have evidence mm. yes kakati ekyo ekyo wenaalimu takifuna tebali yalwanidde mukwano gwe bamwine nti bamugjayo owa nrm gyetakifuna owa opozisoni kisuwa kyabalongo tekikwatibwako no lod hacha yali yabadde awa conservative patesen lod hacha omusajja mugagganyo kakati ngaagenda n'omuwala ku biici nga olupapula lumuwandiikako tiyabadde n'omuwala ku biici ngaalwabira nga balutanza half a million pounds ebungereza nga bali munsigabana ne munne nga munavayaga nebifananyi mbiina lodi acha tebamusiba mukomera lodi acha tebamusiba mukomera kano oliver north ligani yamugamba nti tunonye sente zetuwaba honduras mm. endikalagwa ne mu bejeti ziriimu tugende mu isirairi etuwa ebyokulwanyisa tubiguze irani nga tetegedde bwebamugwamu kano nos teyamusiba tebamusiba balinga bawana baga nti pulezidenti yeyandagira but american presidents have pardons nga bagenda hmm. era yomuta So government ye making up a second. Yes. Hmm. We would say hmm. that now that they are first expedite the hearing of the case, era natunulidde lukwago nembala nti kwaga talina magezi lukwago kigoyogera kumuganda wange anti wayiaa judge cannot dictate to which prison you should be taken to it is an administrative policy of the prisoners as if he said oyo omulamuzi akayita amasomero nti wateekawo first choice eh, eh, eh. ah, tubuulire ejaji kanunule sentensi era kikutegeeza nti segirinya ekitalya teyaliyo kuba yes kidandala yabagambye nti produce ekitabo bakiina ekitegeeza baali bamuzeeri gyanazanyira eh. this man must remain an mp what makes him is being an mp so any info it must be maintained to remain an MP na yomu na muzi ya gude asala guambizi zinga yali dama lagala this is a constitutional matter by declaring you and the constitution is clear no human rights case will be dismissed on technicalities this is a constitutional matter by dismissing the case have you awarded this man a degree in negotiable just because it's a degree one era tagiingira paalamenti mm. yes kati mwebabazanyira nti why don't we say expedies the case era bakizeemu abatakaweesa ebiri mu bukedde era bebabikolanga abatakaweesa babalaba bakwata simanyi gundi motoka bokisebode nibatekamu gundi zabe kakati what will you reserve to court hmm. nange nade nsobukede mbu simanyi ala nsimanyana ajira msipa custom mbu ata simanyi zijavuga eh. simanyi ate kakati ya kasidi ni kasikala mwiranga mwekari mbu simanyi ajira nga mwambi ule the government newspaper discrediting the government case and they, they are seated they are sebo and, and, and this kukaboy what type of government do you have because in normal circumstances mm. once a case is before court you don't discuss it with the <laughs>